देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी नेटवर्क के मैन वर्सेस वाइल्ड शो के खास कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर प्रोमो जारी किया है यह चार मिनट चौबीस सेकंड का इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स पर्यावरण तथा वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में दोनों ने दिलचस्प बातें भी की बेयर ग्रिल्स प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर एक भाला तैयार करते हैं इस दौरान वह मोदी से पूछते हैं मैंने सुना है कि बचपन में आपने जंगलों में बहुत वक्त गुजारा है जवाब में मोदी कहते हैं मैं हिमालय जाता था सत्रह अठारह साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा फिर सोच रहा था क्या करूँ क्या न करूं प्रकृति मुझे पसंद बी आर मोदी से कहते हैं आप भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसलिए मेरा काम है आपकी हिफाजत करना फिर मोदी को भला देते हुए कहते हैं यदि कोई बाघ आपकी तरफ आता है तो आप उसे इससे मार दीजिए इस पर मोदी कहते हैं किसी को मारना हमारे संस्कार में नहीं लेकिन मैं इसे आपकी हिफाजत के लिए अपने पास रख लेता हूँ मैन वर्सेज वाइल्ड वर्ल्ड का यह एपिसोड 12 अगस्त को रात नौ बजे दुनिया भर में प्रसारित होगा इसे आठ भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा इसमें हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम और मराठी जैसी भाषाएं प्रमुखता से शामिल है यह खास